So, good morning guys. Ngayon ay Wednesday. So, may bagong update yung Ross. So, tingnan natin guys. So, guys, meron tayo dito bagong Supreme Supply. Ayan, may, papapa may papapit ang Ross. Siguro dahil magto-November na. Then, meron din tayo dito pa, parachute. So, guys. So, kamay nga, medyo puppet yung team niya. Kamukha niya yung sa, ano, superhero na movie. I don't know anong pangalan, pero yung may mga bato sa kamay. So, yun. Then, merong damit. Ayan, na parang demonyo yata. Tapos yung huli is barrel. So, view natin. So, yun nga, damit siya, guys. Then, merong paraglider. Then, M1887. So, yun yung bagong Supreme Supply natin, guys. So, I'm not impressed. Hindi ako masyadong nagagandahan. Ikaw, guys, ano masasabi mo sa bagong update? I-comment mo dyan sa baba kung ano yung masasabi mo sa bagong update. Kung nagustuhan mo ba or hindi. So, ano to ba? Meron pa ako nakita dito eh. So, meron tayong bagong firearms, firearms ulit. Bulol. Wow. So, check na natin guys. Meron ditong pamalo, shield, and parachute. Meron ding healer. Wow, may bago na tayong healer guys. Dati kasi di ba yung kulay green lang. So, may bago ng skin ng healer ngayon. So, siguro ito lang nakakatawa rito. And, bagong Peck Skeleton. Yung pag namatay yata yun. So, ayan yung lock niya. Mga ball balls. Wow, may pa-shield. Kala mo talaga, masi-shield lahat. Tapos yun yung maangas sa glider. Well, parang maangas to ah. Parang may kamukha siya. So guys, para sa akin siguro itong bagong healer, okay pa. Then, bagong pamalo. Then, bomba. Tapos, shield. So yun guys, if nagustuhan mo yung bagong update ngayon, mag-comment ka naman dyan at mamamigyan ka ng diamonds. At syempre, don't forget to hit the like button. And syempre, subscribe mo. Then, i-announce ko next video kung sino yung bibigyan natin ng diamonds. Okay? See you guys. And good morning, good luck! and keep safe. Love you.